सत्त्याण्णव टक्के लोक फक्त पैशाच्या मागे पळतात पैसा मात्र उरलेल्या तीन टक्के लोकांच्या मागे पळतो मी तो तीन टक्क्यात होतो काय पॅशन जे असतं ते ते पॅशन आणि बाउन्स बॅक अपयस चिंता करू नका काय करा अपयस मी म्हटलं की ते चिंता करू नका पुढे जर गेलो तर यश का नाही मिळणार